दुर्घटना तो तब हुआ जब एक आदमी गुटखा खाकर सड़क पर थूका अरे उसे याद ही नहीं था कि उसने हेलमेट पहना है बोलू जी गुरुजी इतना दिन से कहाँ था रे सर थोड़ा हम छोकरी बाजी कर रहे थे लाइनों में की जरूरी है है चुप रहो तो पढ़े में इतना तेज हो गए कि हमारे पढ़ाई आपको पतो नहीं चलेगा हाँ पतो नहीं चलेगा अच्छा इंग्लिश में अपन बाप का नाम बता तो इंग्लिश में हाँ my father name is beautiful red under beer नाम है कि कहा है रे देखे आपको पता नहीं चला एकदम बुड़बक के बुड़बक हो गए एक मतलब होता है सुंदर लाल चड्डा अरे अरे अरे आए तू ऐसे ना बेरोजगार फड़ लेके घुमत रहता है रे आए तो डीजे ले दीजिए डीजे बजाओ चलेंगे डीजे चलो तू लोगों को परेशान कर चलेगा रे आए अरे परेशान नहीं करेंगे सब हाँ। कुछ सूत जाएगा तब बजाएंगे अरे ये क्या है दमाद जी छह साल में छह बच्चे आप ये क्या कर रहे हैं अरे तो मैंने आपसे पहले ही कहा था ना ससुर जी कि गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रखूंगा मैडम जी हाँ एक बात बताओ बोलो लोग हिंदी इंग्लिश में बात करें से हम्म। मैथ में क्यों नहीं करते ज्यादा तीन पाँच ना कर नौ दो ग्यारह हो जा वरना पाँच सात खींच के दूंगी छह के छत्तीस नजर आएंगे और बत्तीस के बत्तीस बाहर आएंगे बस मैडम जी हिंदी और इंग्लिश ही ठीक से मैथ तो वाकई खौफनाक सब्जेक्ट से अरे बहुत खूबसूरत हो तुम वाह वाह वाह अरे बहुत खूबसूरत हो तुम अपने आप को दुनिया की नजरों से बचाया करो सिर्फ आंखों में काजल लगाने से काफी नहीं अरे गले में नींबू और धनिया और चप्पल भी लटकाया करो रे सबसे ज्यादा किस चीज में नशा है रे अरे किताब में है गुरुजी ये कैसे रे अरे जखनी ऐसे खोलिए उखनिए नींद लग जाता है